Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм калинки-рябинки. Костюм для девочек. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Яркий такой костюмчик. Новинка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм товаре у нас визиточка нашего интернет-магазина. Если вас заинтересует данный костюм, вы сможете позвонить нам по телефону и заказать себе его доставкой на дом или забрать самовывозом. В комплект у нас входит вот такой вот красивый головной убор. Посмотрите, здесь как будто ягодки у нас блестящие, красные и бордовые. Листочек ярко-красный тоже. Головной убор сзади на резинке, широкая резинка тянется, абсолютно на любую голову подходит. По низу у нас идет ярко-зеленая такая окантовочка салатового цвета даже. Головной убор мягкий, внутри такой немножечко набивной, плотный. Посмотрите, как красиво здесь такие жгутики красного цвета. Все переливается, все блестит. Все костюмы у нас качественные. Вот такая вот жилеточка, ну как кофточка можно сказать. Также на кофточке у нас пришиты такие же бусинки, ну как и имитация ягодок, листочки. Сзади кофточка салатового цвета и это материал бифлекс тянется немножко. Рукавчиков здесь нету, просто обычные короткие рукава. Небольшое горлышко. Здесь на завязочках у нас. Вот так вот выглядит кофточка. В комплект входит на рукавнички. Вот такие вот ярко-салатового цвета. В цвет кофточки, вставкам в кофточках и э, вставки здесь у нас на головном уборе. Вот такие вот на рукавнички на резиночке тянутся такие вот на рукавнике. И в комплект входит у нас сейчас покажу, расправлю юбка. Вот такая вот ярко-красного цвета юбка многослойная Здесь у нас подкладочка атласная красная и сверху у нас фатин. Такой бордового цвета фатин. И по краям у нас пришита тесьма блестящего цвета, темно-красного цвета и блестит, переливается. По талии у нас идет резинка и пришиты лепесточки зеленые. И также по талии у нас идет ярко салатового цвета атласная лента. Вот можете посмотреть. Большая, широкая, которую вы потом можете завязать в красивый большой салатовый бант. Такая вот пышная юбка. Такая довольно длинная. Вот так вот выглядит юбочка. Сзади она просто тоже обычная юбка прямая. Вот полностью набор. То есть юбка пышная, кофточка, головной убор и на рукавничке. Очень красивая моделька. Заказывайте новинку нашего интернет-магазина «Калинка-рябинка». Если вам понравился данный костюм, заказывайте на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Пока!